hemos venido para poder enseñar nuestra propuesta de lo que estamos ah, ayudando a la ciudad de Barcelona para que podamos proteger el medio ambiente y hemos venido a presentar nuestra experiencia que es recoger los RAIS a domicilio y llevarle en casa para eh, eh, llevarle a nuestro local para poder darle más vida, para que la gente lo pueda reutilizar y ese que es nuestro primer objetivo de nuestra cooperativa, alargar la vida de, la, de los aparatos electrónicos domésticos... para que la gente lo pueda utilizar más, para que contamine menos.